ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಾಳೆಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಓಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಓದ್ತರಿಂದ ಎವ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಲ್ ತಗೋಬೋದು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಭಾರತೀಯ ಏರ್ಟೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೆವೆನ್ ನೈಂಟಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಸೆವೆನ್ ನೈಂಟಿ ಲೆವೆಲಿಂದ ಅದೀಗ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ sky is the limit for Airtel okay so ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೈ ಮಾಡೋಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವಾಗ ಇದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇ ಎಮ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಓಕೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಎವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಎವರೇಜ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ದಾಟ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಂಟುನೂರ ನಾಳೆದೇನು ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಲೋನ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ Manappuram gold loan okay so Manappuram gold loan up ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಫುಲ್ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡೆಲಿವರಿ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಒನ್ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿದೆ ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸಿಂದ ನಾಳೆನೇ ಇದು almost hundred and eight first target ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ತನಕನೂ ಹೋಗೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಂಟ್ರಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು one zero three one zero three stop loss ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನು ನಾಳೆ ಅಬೋವ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇದೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ R S I above sixty ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಇದು ನೈಂಟಿ ರೇಂಜಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಟಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಟಮ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲೆವೆಲಿಂದ ಸ್ಟಾಕು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತನಕ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾಳೆ ನೀವು ಬಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮನಪುರಂ ಆಯಿತು ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ ಸಹ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ನಾಳೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಇದು ನೋಡಿ ಈ level eight thirty two level ಇಲ್ಲವಾ ಇನ್ನೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾಳೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏಯ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡೆಲಿವರಿ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ seven ninety eight seven ninety eight seven ninety seven ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು one or two points here and there okay so ಇದನ್ನು ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಳೆ ಇದು two hundred E M A cross ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ tomorrow it will be the stock of the day okay so hope ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಇದನ್ನು ಈ ಮೂರು ಸ್ಟಾಕನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು